下夢咯。係咯。啲雲海嚟咯。嗯。真係好清㗎。好靚啊！啲松樹啊。係啊。啲雀仔幾得意啊！咁高呢只雀仔。係啦。上邊啊你，高高嗰度啊。嚟呢只。好高啊！呢度得。 雀仔可以飛得咁高啊！嗯一重一重山啊！一陣一陣呢啲雲。今朝我哋睇嘅嘢真係咁睇。影相咧係錄影。錄影啊？點啊？好睇冇？靚嘅嗬。嗯。而家松樹啊。OK 啦。馬德同阿芬絕對冇辦法嚟啊！攞命啊！真係〜 I exercise that. Huh? Mm. Friends. Thấy đâu? Lục yến thế. Ừ. 系啊！哇，原来我哋个客车喺咁远哦，有排行哦。冇啦，去行啊。黐咗。 今你減肥冇？唔得，一度減肥？唔減落雪區我着驚嚇啊！啲影相，记得冇？別閪！我哋冇影到喎，我哋嘅酒店喺嗰邊啊 l o 我哋嘅酒店嚟嘅，都唔知系邊個酒店啊？ 如果咁鬼遠啊，行翻去一間屋仔㗎。睇到。運嚟緊啊！嗯，睇到啊！一重一重山咯。有人嗌啊！啊啊聲嗌到。嗯。 影我。影紧。山上有山，山下有山。嗰啲云啊，睇到冇几靓。嗯。头先嚟影呢只咯。系啊。而家你影嗰个，咦？嗰边啊，嗰啲山头先冇噶喎。嗰啲云海啊。呢啲。 我帮你影相，直接影个相靓冇？都靓个相，影个窗啊！清我一下，嗯，OK，嗬，靓嗬，话一下出嚟。 那。 搞一搞，一下冇咗咯。头先睇到个桥噶，我影到啊！睇到个桥冇头先，布线桥嗰度。一下又晕啊！真系啊，迟上一步啊你。头先几清啊个布线桥。